थैंक यू वेरी मच बहुत बहुत शुक्रिया सब लोग को आज आने के लिए और uh, ये अगले आधे घंटे टोटली तुम्हारे लिए है मीनिंग के मैं थोड़ा इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा और जो तुम प्रेजेंस ऑफ माइंड रख सकते हो यहाँ तुम ध्यान रख सकते हो और समझ सकते हो इवन टेन परसेंट मेरी बात तुम समझ सकते हो तो तुम्हारी लाइफ टोटली ट्रांसफॉर्म हो जाएगी क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी हमको मिल गई है इतनी यूनिक है इतनी रेयर अपॉर्चुनिटी है कि जिंदगी में एक बार ऐसी अपॉर्चुनिटी आ जाती है कि तुम्हारी लाइफ ना एक बदल देती है तुम्हारा फैमिली टोटल फैमिली और तुम्हारा फ्यूचर जेनरेशन की लाइफ बदल सकती है ये अपॉर्चुनिटी आज मैं तुमको बताना चाहता हूं तो आ, मैं इमीडिएटली मेरी स्क्रीन शेयर करता हूं तुम्हारा साथ और तुम देख सकते हो और शुरू काम कर देते हैं ठीक है ना तो अगले आधे घंटे के लिए जो मैक्सिमम बेनिफिट तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है कि तुम तुम्हारा ध्यान यहाँ रख सकते हो और टोटल फोकस यहाँ रखो पीछे आगे पाछे कुछ बातों होती है उसको ब्लॉक आउट कर लो तुम्हारा व्हाट्सएप फेसबुक सब कुछ को छोड़ लो टेलीविजन बंद कर लो और यहाँ ध्यान दे दो ठीक है ना और एक और चीज है कि तुम्हारा पर्सनल लाइफ के अंदर किसी एरिया में तुमको टोटल ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए जो फाइनेंशियल हेल्प कर सकते हैं मीनिंग के पैसे सोल्व हो जाते हैं तो तुम्हारी लाइफ कैसे बदल सकती है मेजोरिटी लोग के पास डेट्स है फॉर एग्जाम्पल मीनिंग के क्रेडिट कार्ड्स है लोन्स कार लोन पर है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज है लोग के पास पैसा बोरो किया है ऐसा सिचुएशंस मेजोरिटी लोग के पास होता है ना इमेजिन ये सब कुछ तुम्हारी हिस्ट्री बन जाती है वो फ्यूचर में तुम कभी किसी के पास पैसा मांगने के लिए न, जरूर नहीं पड़ती है जाने के लिए इमेजिन ऐसा जिंदगी जी सकते हो और तीसरा थोड़ा मजाक के साथ सुन लो देख लो और आराम से बैठो और तुम्हारा मन को खोल दो और नई चीज सीखने के लिए तैयार रहो शुरू करने से पहले मैं थोड़ा इनकम डिस्क्लेमर सब लोग को बोलता हूँ कि थोड़ा स्कैनिंग कर लो ये इनकम डिस्क्लेमर को और समझ लो कि एनी टाइम इस जूम में तुमको निकलना है निकल सकते हो कुछ प्रेशर नहीं है रहने के लिए ठीक है ना ये तुम्हारा चॉइस है आने का और जाने का तो हर प्रोजेक्ट में रिस्क आती है ये तो हमको मालूम है हम एडल्ट है हम सब लोग को मालूम है कि इवन हम रात पर सोते हैं तो रिस्क है कि सुबह जागते नहीं है